technique. Hanggang kailan matitiis Kailan maririnig ang pangarap mo Kaya ngayon ay nabantagan Pati Mabah Aching, aching, ele Tanglad yan pare. Maganda, maganda, maganda. Ganda, maganda. Basta may, may talunan na nato. akin Bakit ako di mo pinapansin Tinatagal ng baba Pagmamahalalay ko sa'yo Di mo lang alam na nasasaktan ako Minutupad ko naman ang mga pangako ko sa'yo Mahirap na Mapagbigyan ka lang Ang lahat ay ko Ngunit ang ganda mo pala Pala Ako lahat na nga ang maglalaba Ako pa rin lagi ang namalan kami Anak mo Inaarulot ko ang iyong palda Ginupol na mo pa naisip Nang magkamali ako Bakit nga ba umibig ako sa'yo Nasilaw ako sa aking kagandahan mo Acabei